Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы, и эти санкции, может быть, возились бы не сразу, а несколькими пакетами, но мы бы их получили в любом случае. И даже здесь речь идет больше о России. Надо понимать, глобально это противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. Походя мимо, решая глобальную проблему переустройства мира, а появился новый мощный игрок Китай. Так вот, мимо походя пытаются разобраться с Россией и с Белоруссией. То есть это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если союз Беларуси и России не устоит. Будет очень плохо, мягко говоря. В целом мы в Беларуси готовились к подобному развитию событий. Я об этом вас еще предупреждал два с лишним года назад. Помните, когда мы столкнулись Э, с болезнями всемирного масштаба, так называемые пандемии. Тогда я сказал вам, просто напомню, мы не знаем, рукотворная это пандемия или нет, но то, что последствия ее будут очень серьезные в обозримом будущем, это точно. Так оно и произошло. Тогда я предупредил всех о том, что речь идет о переделе мира. Сегодня об этом кто только не говорит. То есть мы знали, что будет. По крайней мере, всех я предупреждал об этой тенденции. Ну и тогда, естественно, мы пытались принять определенные меры. Важную поддержку нам тогда оказывала в экономическом, прежде всего, плане Россия. Во время недавнего визита в Москву с президентом Путиным мы рассмотрели вопросы взаимного сотрудничества в промышленности – грузоперевозках, топливно-энергетической и финансовой сферах. Главное, мы одинаково оценим ту ситуацию, которая сложилась вокруг Беларуси и России. Для наших стран действительно открываются новые окна возможностей. С уходом западных компаний с рынка союзного государства высвободились огромнейшие ниши, которые нам предстоит освоить. Вопрос в том, что нам мешало это делать раньше. Лоббисты, конкуренция, коррупция, наверное, все в целом. Многие страны, последовавшие за сильными мира сего и бездумно присоединившиеся к санкциям, уже начинают задумываться и что-то понимать, даже предпринимать. Некоторые из, с России и Беларуси компании западные побежали, отдельно возвращаются обратно. А часть их и не уходила, сделали только заявление. По сути, эти ограничительные меры в отношении России и Беларуси, введенные Соединенными Штатами и их союзниками, в итоге становятся санкциями для всего мира. Разрушена сложившаяся система торговли – они делают слабее государства, которые их уводят и даже в большей степени вредят этим государствам. Возьмите Европейский Союз. Не хватает топлива, цены подскочили, не хватает продовольствия. Сельское хозяйство очень насторожилось, не хватает минеральных удобрений и прочее. Понимающая эту проблему державы, в частности, Китай выступают против санкций стран западного мира, дестабилизирующих мировой рынок.